Todo mundo te ajudando, né, Tiago? Isso aí. É. Aqui uma mão lava a outra, a outra se lava sozinho. Eu mais ver? Vamos embora, né? perdendo a, perdendo a, a qualidade da tinta, né? É. <laughs> Charlie foca. pescador, ou matador de lacraia. <laughs> Comeu muita lacraia. O pescador faz sexo com a raia e com a lacraia creche, ela Botaram o rei, não, Deus? Tem? Tem não? Olha, Tiago. Olha, Tiago. Olha, a estrada é boa, hein, cara. Né? vamos dar tudo lá, mano. Vamos ser mesmo, cara. Esse dinheiro pra ver. fazer só, né? Quando se for perto, se ele cabo, né? Seria o pedaço. Aqui, tá tirando mesmo. Pode tirar isso aí.

Está meio poluído. pé de Não é muito bom de nó, não, né? Esse nó aí é só para o mais profissa é mesmo. É uma emenda. Se não é nó, chama-se emenda. Emenda? É. Ele faz daquela maneira lá, ó. Ele traça uma, uma por dentro da outra. Ah, tá. Boa faca, aí?